阿鲁温扎。 билүүлж шаглаад арван хуруу тэгшибэрмингээд амраг ханиха урлогеги амм билигээ гэршүүлж явдаа Хоёр бинэ эрхлүүлж тэтгээд Хорвоод ганцхан ачт ханэмэн нэгээ харилууж явдаа Сүм бүхнийг ивэж оргоод Зол баяраа 주동 마흐톱 지하오다 오르그 들다 아흐는 벌성 온식이 한다 바트 두식이 벌성 오땀 뜨고 the song Учирсан бүхэндээ өмөрөн болсон Харин сайхныг үрдэж чаа time.